Salut! Eu sunt Dafina. Îmi place să spun că sunt un artist vizual care face muzică. Am fost tentată de multe ori să fac vloguri despre experiența mea ca artist în România. Despre animație, ilustrație, muzică, video expoziții, timp la studio, la atelier și viața de artist liber profesionist în general. Mi-am ales cea mai potrivită perioadă, adică și cea mai încărcată. O perioadă de tranziție, când termin facultatea, dar când se întâmplă foarte multe pe care vreau să vi le arăt. De la diverse proiecte la care lucrez, la evenimente culturale de care să ne bucurăm împreună. Am deja câteva idei pentru vlogurile care urmează, așa că hai să vedem ce iese. Până data viitoare puteți să explorați pagina de Instagram și ceea ce se află deja pe canalul de YouTube, printre care și piesa Lost, piesa pe care tocmai am lansat-o. My steps are as heavy as these